אהלן, אני עידו לזן, אה, חלק מנבחרת Speed of Fifteen. אני כאן כי, בעיקר כי אה, נפצעתי לפני בערך שמונה חודשים בפיגוע טרור שקרה ברחוב דיזינגוף אה, בפאבה סימטה, היה פיגוע ירי, מי שזוכר, נוריתי פעמיים, כדור אחד בחזה וכדור אחד בעורק הראשי של רגל שמאל. הייתי בשיקום ארוך מאוד, שלושה חודשים בבתי חולים, עברתי המון המון ניתוחים. אה, למעשה, השאריות שיש לי, אה, חוץ מכמה איברים שהוציאו לי מהבטן, זה רגל שמאל חצי משותקת. אה, טווחי תנועה מאוד מאוד בעייתיים, חוסר תחושה בחלק גדול מאוד מהרגל. לא נעים. אחד הדברים ש... שאמרו לי בערך מהרגע שהתעוררתי זה איזה מזל שהגעת בכושר גופני לא... לאירוע הזה. כי כל המערכות של הגוף שלי היו בכושר די טוב, ולכן הן ידעו להתמודד עם הטראומה, עם הדפקים הגבוהים, עם, ה... עם חוסר זרימת הדם, עם אה, הקושי של שרירי הנשימה לנשום וכולי וכולי. אבל לא לנסות את זה לקבל כדור ולראות איך מתאוששים אם אני בכושר, נכון? לא, לא לנסות את זה בבית. <laughs> יש דרכים אחרות לבחון את הכושר, אבל אין ספק שכושר גופני זה, זה אה, היום אני מבין יותר מפעם, למרות שאנחנו כולנו מכירים את הקלישאות של כמה זה חשוב ומשפר חיים וכולי, אז היום אני, אני יודע על בשרי שזה גם מציל חיים ולא רק משפר אותם. כל השיטה הזו של ה-West, כל, הס, כל שילוב השחייה בתוך תוכנית אימונים, שזה, ה, שזה בעצם הרעיון של הפרויקט, לקחת ספורטאים ו, ו, ולראות... Uh, איך, כמה חשוב זה לשלב שחייה בתוך תוכנית האימונים שלהם, אנשים שעושים ספורט מסוגים שונים, ואנחנו רואים שלא משנה כמה אתה בכושר בתחום שלך, אתה מגיע לשחייה וזה עולם אחר, ושרירים אחרים, וסוג אחר של סבולת לב ריאה, ונשימה מסוג אחר לגמרי, וזה מדהים לראות כמה עוד הגוף יכול להסתגל לעוד כל מיני דברים מעבר למה שאתה כבר עושה. אני אנסה להגיע לשלושה קילומטר. אה, עם מלא מצופים, סנפירים, שנורקל. שני אנשים מצדידי, מהצדדים שלי, אבל נראה לי שבסוף אני אצליח <laughs> לעשות את זה. אה, זו המטרה, זהו, שיהיה בהצלחה. תודה רבה.